այլևս երևի ռուսեր են ներկայացումներում է խաղալու Մկրտիչ Արզումանյանը։ Անսովոր է պատկերացնել, բայց հայտնի Մկոն Երևանի Ստանիսլավսկո անվան ռուսական թատրոնում դեր է ստացել եւ առաջին անգամ խաղալու է իր դերը ռուսերեն։ Անսովոր է նաեւ, որ մեր մայրաքաղաքի ռուսական թատրոնում նոր ժամանակակից հեղինակ է հայտնվել եւ մինչեւ այս օրը, այսինքն առաջնախաղը, Պիեսի հեղինակը ներկայացվում էր Բիատա Գուլչինսկա անունով, իսկ իրականում սիրո ծնողների և զավակների հարաբերությունների մասին այս ներկայացումը ոչ թե չեխ, լեհ կամ ռուս է գրել, այլ մեր հայրենակից Մարինա Բրուտյանը։ Անակնկալի եկանք, որ հեղինակը դուք եք։ Բա ասում էին ինչ որ բիատայա։ Ես էլ անակնկալ եկա, երբ որ հասկացա, որ իմ մտքում ցակից այդ միտքը, որ կարելի է ես գրել, երբ որ բեմադրիչի հրահարությունն ասեց, որ շատ երկար ժամանակ արդեն ես եմ անգարիս, իմ մտքում միանգամից միտք ցակեց, իսկ ինչի՞ չէ, իսկ ինչի՞ չփորձել մի հատ ես գրել։ Ու մոտակա 2-3 օր ես տրամադրեցի ես գրելուն, հետո ուղարկեցի բեմադրիչին, նրա դուրը եկավ ու երբ որ արդեն գործը հասել էր դերերի բաշխմանը, ես ասացի Իրաջան, ես պիտի խոստովանեմ, որ ես եմ հեղինակ։ Ուղղակի ես չուզեցի սկզբից ասել, որովհետեւ դուք աշխատված չերնես քո կարծիքը հայտնելու։ Ու դեռ ստացվեց ասեցին դուրը շատ է եկել, մենք պետքա բեմադրենք այդ։ Դու այնքան ադուր է եկել, որ կանչեցին Մկրտիչ Արզումանյանին։ Ահա իս ճանաչված, սիրված։ Ճանաչված, ես իրեն չէի ճանաչում, իսկ անձամբ չէի ճանաչում, բայց շատ հաճելի էր, երբ մենք հարցազրույցների ժամանակ միշտ շեշտում էր, թե ինչքան ադուր ադուր եկել պիեսը, այսինքն չճանաչելով, չիմանալով ընդհանրապես ով է հերինակը, այնքան ուղղակի գործ ադուր եկել, ու դա շատ հաճելի էր։ Հիմա սկսում ենք, գնանք, հետո էլի կխոսենք։ Сегодня премьера спектакля 2 плюс 2. Лирическая комедия в постановке Иры Арутюнян. Играют наши замечательные актеры нашего театра и приглашенный актер Макартыч Арзуманян. Мы надеемся, что сегодня и вы, и мы получим կոմունիստներ։ Պիեսը մոր և որդու մասին է, որը հայտնում է առաջիկայում ամուսնանալու իր նպատակի մասին։ Մայրը տղայի միջոցներից օգտվող կին է ու փորձում է փոքր ինչ հետաձգել հավանական հարսանիքը։ Հետո պարզվում է, որ ապագա հարսի հայրը տղայի մոր սիրեկանն է, որի դերն էլ ստանձնել է Մկրտիչ Արզումանյանը։ Իսկ այդ տղայի դերում ռուսական թատրոնի լավագույն դերասանուհիներից Աննա Բալանդինան է խաղում եւ նրան հաջողվում է փոխանցել հանդիսատեսին գլխավոր հերոսուհու Սառայի կերպարը։ Մարկոն Ֆելիքսն է պիեսում և նա Սառայի նկատմամբ սերը դժվար է կարողանում թաքցնել։ Եվ նա և տղայի մայրը ընտանիքների ծանոթության առիթով հանդիպումների ժամանակ լավ չեն կարողանում թաքցնել իրենց հարաբերությունները։ Երեխաները գլխի են ընկնում, որ ծնողները իրար նկատմամբ զգացմունքներ ունեն և դեմ չեն, որ այդ հարաբերությունները լրջանան, քանի որ տղայի մայրը այրի է, իսկ Հարսի մայրը հորը վաղուց թողել հեռացել է։ Թեթև սյուժեով, երգով, պարով է անցնում մոտ երկու ժամ տևողությամբ այս կատակերգությունը։ Մկոյի ռուսերենը շատ մաքուր է, երևում է, որ իր վերջերս Ռուսաստանում սկսած դերասանության վարպետության դասերն իր զուր չեն անցնում։ столу? Да. Что ж, да, Феликс, мама. Да. Прошу прощения. Давайте выпьем за этот удачный повод собраться вот так вот всем вместе, познакомиться. Ну, в общем, за знакомство. За знакомство, да. Я обычно ухожу и всегда бываю прав, а тебя меня избавь! Это вульгарно, мадам. Вульгарно и некрасиво. А вы кто? Эксперт моды или арбитр вкуса? Феликс. Я Феликс. Я запомнил. Эва, пошли. Идите. С дорога. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Это еще не хватало, чтобы я дарил цветы этой хамке. Что? Я Это առանձին ուշադրություն է գրավում երաժշտությունը, խորեոգրաֆիան եւ իհարկե կոստյումները, որոնց հեղինակն է Յուլիա Ֆինկը։ Դե քանի որ ներկայացումը ժամանակակից է, փորձեցինք ավելի ժամանակակից սթայլի մեջ անել այդ ներկայացումը։ Իհարկե բարդություններ կային, որովհետև դերասանների չափերի, բոյի, մանավանդ մկոյի դեպքում, բայց ամեն դեպքում կարողացանք, աշխատեցինք Իրայի հետ, իհարկե Իրայի ցանկություններն էլ եմ հաշվի առել, բայց համենայն դեպս ինչ առաջարկել եմ ողջունելի է եղել ու շատ ուրախ եմ դրա համար, որ ես աշխատեցի այս ներկայացման մեջ։ Այո, օգտագործել ենք տարբեր աքսեսուարներ ժամանակակից, փորձել եմ մկոին ավելի ուրիշ կերպ ներկայացնել այս ներկայացման մեջ։ Կոնկրետ մկոյի դեպքում ավելի շատ երկար աշխատանք հատարվել, որովհետև առանձին կոստյումները կարվել են, գնվել են, ուզել եմ ավելի իրեն ժամանակակից ոճի մեջ ներկայացնել եւ կարծում եմ ստացվել է ու իրեն շատ է սազում <laughs> իմ ճայլոցը երկրորդ սցենայում Տիկին Աննա Բալանդինան դուրս եկավ էքսցենտրիկ սենց տեսքով պատկերացրեցինք, որ այդպիսի բար կերպարով պետք է լինի։ Հետո ես առաջարկեցի այդ գլխա գլխա չալման ավելի շուտ եւ իմիջալոց այդ բմբուլը ինքն է առաջարկել ես նույնիսկ մտածում եի արդյոք միգուցե շատ այդպես արտասովոր տեսք ունենա բայց բավականին լավ նայվեց ու ինչպես տեսնում եք լույսերի երաշտության եւ ընդհանրապես տեսարանի հետ շատ համահունչ ստացվեց Thank you. Хочу, чтобы в моей жизни появилась женщина, которая гуляла бы голой по моей квартире. Թեթև շատ խորը չէ, այնուամենայնիվ փիլիսոփայական իմաստ ունեցող ասելիքով Մարինա Բրուտյանի սցենարով եւ Իրա Հարությունյանի ռեժիսուրայով այս կատակերգությունը արդյունքում ստացվել է այնպիսին, որ արժե գալ թատրոն ու նայել, արժի կտրվել Facebook-ից, Telegram-ից, այլ տիպի մեր սրտերը նեղող սոցցանցերից ու քաղաքական քաոսից պոկվելով տրվել ժամանակավոր անհոգությանն ու վայելել բեմն ու դահլիճը, որտեղ հաստատ ծանոթներ կտեսնեք, որոնց վերջին անգամ երևի էլի ֆեյսի դիմանկարով եք տեսել։ Все свои дела оставила и приехала. Пожалуйста, Беата Культинская, пожалуйста, на Марьяна Артемовна, сегодня день рождения. У нас двойной, двойной праздник. առաջին անգամ ներկայացված երկու անգամ երկու կամ Հիմալայան կակաչների փունջը այս կատակերգության վրա հանդիսատեսը բուրըն ծափերով իր հավանության դրոշմը ուրեմն դրեց։ զարգացումը կայացավ առաջնախաղը։ Ինչ տպավորություններ է դերասաններից գոհ եք։ Շատ գոհ եմ։ Մի մի պահից թվաց դա ես լրիվ անծանոթ մի ջրբեմադրություն եմ նայում, նույնիսկ տեքստը չէի հիշում ինչ տեքստա, բայց ինչ հետո սկսեցի հիշել, ասի չէ ոչ, չէ որ սա իմ գրածն է, սա իմ ոնց որ իմ կատակներն էր ոնց որ, հա ու հետո բայց շատ մի հատ հաճելի պահ հա, է, երբ որ քո հերոսները սկսում են կենթանանալ բեմի վրա, դա չգիտեմ, դա հնարավոր չէ ինչ որ փոխանցել այդ զգացողությունը, բայց այդ զգացմունքը, որ ես ապրեցի, բայց երբ որ քո հերոսները բեմի վրա կենթանանում են, դա մի հիանալի զգացողություն է։ Հաջողություն կբերի Մկրտիչ Արզումանյանին չեք կարծում։ Իհարկե, միանշանակ։ Չնայած ես համարում եմ, որ իմ հերոսը, իմ Ֆելիքսը այնպեսի մի հերոս է, որ Ինձ թվում է ուրիշ դերասաններն էլ կուզենան մարմնավորել Ֆելիքսի կերպարը։ Քանի ռեժիսոր լինի, ինչքան բեմադրիչ լինի, այդքան տարբեր պիեսներ կլինեն, եթե նույն սցենարի շուրջ։ Երբ որ Bill Wilder-ը ուզում էր ֆիլմ նկարեր Սպիսիկ Շինդլերի գրքի հիման վրա նրան ավելի նրանց ավելի շուտ Սպիլբերգը նկարեց Նա իհարկե նա այդ ասած հիանալի ասում է հիանալի գործ է հիանալի ֆիլմ էր դա ինձ շատ դուր եկավ բայց ես որի ձևի կնկարեի ու ինքն էլ ինքն էլ նշում ասում է ինչքան սցենարիստներ լինեն, ինչքան ռեժիսոր լինի, ինչքան բեմադրիչ լինի, ինչքան տարբեր կլինի ֆիլմերը, թեկուզ նույն պատմության շուրջ։ Դրա համար չի կարելի ասել լավն է թե վատ, ինձ շատ դուր եկավ։ But just what if they were going name?